Sultan Chuyen, i vo di in dio kai hudia nocte mi volas presenti al vi programon, sed samtempe la reteion pode tiu programo, char vi nue devas idi tien, por el shuti la programon. Ser anto al mi presentos cion al vi, mi simple volas diri che mi havis la play fecan tagon iam ain. Fakte, hudia mi havis eble tri oble pli de laboro al kutime. Kai mines tias kiel, au eble simple pro la facto che la fino dele jaro pli kai pli proximijas, kai chui simple perdas la capo in Kai did this. Oh, fuck me for the guess is Fari Tion. Oh, <laughs> Kai kill ciam, Chui el laboroi i venas al mi, kai mi devas Fari Tion. Kai poste mi fakte idis dis heimen, kai en litigis, kai simple pushes tie con mia ipado, kai did this. Fek al vivo, mi ne volas Fari filmeton ci nocte. Ugh, oh, sed tiam mi pensas, nu... No, mi mi fakte vos presenti ci tiun retaion al vi ciui char mi havas granda um, grandiosa in in por uh, vi ciui do yel retaio gi nomi jas ret estas retaio por programo ki nomi angle a uh, mambo kai gi presentas gin la programon al vi kai presentas kiel el shuti kai uzi la programon por paroli kun aliai esperantisto i voce do gi similas al skype o sed vide vi ne devas anue amiki al homoi vi simple devas en, en saluti en la babileon kai uzi gin gi esas tre simple fakte sed ci tiu reteo cae programo, mi pensas che fondigis antau du iarui, sed iom post iom neniu uzis gin, char mi nest sias cial. A nu mi pensas che la reteo havis problemoin, cae gi ne est stabila, cae simple homoi ne pul fidis gin, cae ne pul uzis gin, sed lasta tempe, Um, mi pensas che la administrantos, se mi ne certas, contactis min, cae diris, ciu vi povis presenti gin, cae tiam mi tute forgesis pri do mi iris al la retejo, vidis gin, kai diris bone, kai mi ensalutis gin, kai neniu esis tie, kai mi diris bone, mi volas uzi gin, kai fakte mi volas presenti gin al vi ciui kun caia ci nocte, sed um, li nun, uh, li estes ie, kai ne povas fari gin nun, do simple mi presentos gin al vi sen aliai homoi. Do, yes, gin omigas retbabileo.net, Um, Gia similas al Skype, sed vi ne devas unue amikigi al homo. Gi fakte estas simila al um, babilejo, um, text babilejo, al message babilejo, um, sed vi povas paroli voce, au vi povas scribi al ili, ne gravas. Um, ca jen la detaio. Nun mi simple presentos uh, gin al vi, vi povas usi la programon per Linuxo, Windowso, uh, Mac, Android, um kai tio plu um kai vi simple devos elekti la vian um computil system on kai example mi uzas windows on kai vi el shutas gin installas gin kai poste vi havas chition kai compatible anto all vi pos vidi chition vi devos enmeti meti la detaloin per il servilo do example la adresso la porodo um salut no vi simple electas Kai jen cio, vi simple en salutas kai vi uzas aparatan klavon por paroli, do ekzemple, kiel vi povas vidi yen mia nomo Ivo Dia, kai kiam mi uzas tiun klavon, uh, mia nomo um, Rujijas. Kai kompreneble Nun tempe neniu uzas gin, vi povas vidi citien, ke Kaja diris fek kat, ĉar li ne povas <laughs> um, uh, eh, shangi la agodo in camine pos audilin kai li posti di disfec al tio kai simple idis kai li usi sian post telefonon do compreneble estis problemoi sed generale gi funkcias bone kai nun mi havas planon Vendrede, lau la Sidneya tempo, eble mi simple metos ciun tempo in, in citiu filmo citie, tie, um, mi intensas usi citiun programon uh, vendrede, Sidneya tempo, uh, eble la oca vespere am um, kai mi intensus usi gin dum eble horo do se vi vos paroli al mi esperante au angles vi vos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 Count filmo. Kai se finestra tie Mi trovo svincello ed babileo. Kai mi voce modetigos svin. <laughs> Kai kill Jimmy was thanking me and Donna Santo in Patreon. Kai tu estas and Dre Temp, Alexander Tolfis Von Corda comment Santo Jay Nakus Ludisto, Magritte Killpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah c Shane Power, Tommy Lindsley, Kai James Harlan. Kai se vi volas donati al MIA canale POR che gi pli boni giu estontezza vi provas per la ligilo sube e mi per